Thank you. Oggi c'è stato questo corteo antifascista qua a Genova che è stato indetto da una realtà genovese che è l'Assemblea Antifascista e mm, è stato però anche voluto da una larga parte della cittadinanza di, di Genova a seguito dell'apertura in questa città di due nuove sedi fasciste Genova è una città che non aveva mai avuto eh, la presenza organizzata di gruppi neofascisti e una città con una tradizione antifascista molto forte e molto radicata sul territorio. Da qualche tempo eh, dei gruppi neofascisti hanno provato a eh, riinsediarsi in questa città e questa è stata una grossa novità. La Casa Pound è il gruppo neofascista più forte in Italia in questo momento, numericamente e come radicamento sul eh, tessuto nazionale. È un gruppo che si definisce, eh, si de loro si definiscono i fascisti del terzo millennio, eh, con questo eh, apparentemente bizzarro nome vogliono dire che rivedono l'ideologia fascista cercando di adeguarla ai cambiamenti storici in atto in questo momento. Loro si presentano alle elezioni, quindi sono un gruppo mh, mm, Ehm, che eh, verrà votato alle elezioni che si terranno tra poco e ehm, lo possono fare anche se nella Costituzione italiana c'è scritto che eh, non sono, non è, il fascismo è, diciamo, non è legale perché appunto dicono di non essere più quel fascismo lì ma di essere un fascismo diverso e in questo modo qua perché sono stati comunque sdoganati dalle istituzioni italiane che hanno permesso che eh, potessero aprire delle sedi, potessero fare attività politica e potessero anche presentarsi alle elezioni si presentano alle elezioni italiane e mm, la loro ideologia in questo momento, loro eh, diciamo, dichiarano di essere dei sovranisti, vorrebbero il recupero della sovranità nazionale italiana contro l'Unione Europea, eh, dichiarano di essere contro l'immigrazione, la forte ondata migratoria e quindi sono fortemente razzisti e dichiarano apertamente il loro razzismo e mm, eh, vogliono che lo Stato si prenda cura della cittadinanza autoctona bianca italiana e, mm, con con dei programmi diciamo, di intervento sociale che sostengano però soltanto una parte di, di popolazione. Nello stesso tempo però fanno politica eh, anche come hanno sempre fatto le organizzazioni fasciste, quindi con la violenza squadrista, con eh, la violenza contro gli immigrati, contro i compagni, contro gli attivisti politici antirazzisti, eccetera, eccetera. Hanno aperto una sede a Genova da qualche mese, anche se lo hanno fatto non in maniera pubblica, ma ehm, diciamo con con un convegno a porte chiuse perché la cittadinanza qui è diciamo, nella sua maggioranza eh, ancora contraria a questi, eh, a, al neofascismo e a un gruppo come Casa Pound, quindi non hanno riscosso eh, molto eh, successo a livello popolare, però hanno aperto questa sede e tra l'altro è successo che un, mese e mezzo dopo l'apertura della sede dei compagni stavano attacchinando manifesti per questo corteo e uno dei compagni è stato aggredito dai fascisti che stavano all'interno della sede ed è stato accoltellato, per cui questo episodio ha ulteriormente eh, mh, aggravato il clima politico e ha dato ulteriore sostegno a questa manifestazione, nonché ha fatto montare anche la rabbia tra eh, i compagni e tra gli antifascisti fascisti a Genova e anche in Italia, infatti c'è stato molto supporto dalle altre città italiane per questa manifestazione. Io penso che eh, il numero delle persone è stato molto importante e vuol dire che c'è stata una grossa attenzione, una grossa solidarietà e di questo penso che siamo tutti molto molto contenti. Vorrei aggiungere questo, che questa, un appunto molto importante di questa manifestazione è stata che ehm, è, è, stata indetta per eh, combattere i neofascisti, ma nello stesso tempo ha dichiarato che eh, di essere fortemente assolutamente contro le politiche fasciste del governo, il governo italiano è un governo eh, diciamo, del Partito Democratico che non è un partito che si dichiara fascista e che però nello stesso tempo ha messo in atto in questo paese negli ultimi quattro anni delle politiche che noi abbiamo definito fasciste e questo ha fatto sì che eh, tutta una serie di forze che in Italia si dichiarano di sinistra non abbiano partecipato eh, perché noi siamo stati molto chiari che eravamo anche contro il governo e contro quelle politiche del governo e per noi questa è una vittoria molto importante, cioè eh, dichiarare che l'antifascismo militante è un antifascismo anticapitalista, è un antifascismo eh, rivoluzionario e è un antifascismo quindi che combatte fortemente i governi capitalisti che in questo momento in Europa comunque mettono in, mettono in atto delle politiche neoliberiste che sono quindi anche delle politiche fortemente coloni, colonizzatrici e quindi anche fasciste siamo arrivati alle aggressioni, prima ad una compagna, la Cicero Zitti,